اهلا اليوم راح اشارك معاكم وصفة البانكيك الياباني وكل الاسرار اللي تخليها تنجح معاكم من اول مرة طبعا البانكيك الياباني معروف انه fluffy وسميك ومرة جميل كأنه كذا غيمة في فمكم <laughs> فراح اشارك معاكم كل الاسرار اللي تخليها تنجح من اول مرة ويلا نبدأ اول شي فصلت بياض البيض عن صفار البيض وهي هذه اهم خطوة وحاولوا قد ما تقدرون تتأكدون إنه ما يطيح أي صفار في البياض ممكن تستخدمون فانيليا powder أو آه، فانيليا عادية المركزة لكن إذا راح تستخدمون آه، فانيليا powder استخدمون نص ملعقة صغيرة كذا نخلت نص ملعقة صغيرة baking powder وأربع ملاعق كبار طحين أبيض أنا استخدمت المقاييس إذا أنتم مو متوفر عندكم المقاييس عادي استخدموا ملعقة عادية لكن لما تجون عند إضافة طحين حاولوا تضيفون كمية آه، يعني أربع ملاعق يعني لا تكثرون لأن ما نبيها تكون عجينة نبيها تكون في قوام البانكيك القوام بهذه المرحلة على حسب نوع الطحين إذا أنتوا طحينكم نوع ثاني مختلف عن حقي حيطلع معاكم آه، يعني سائل أما أنا طلع معايا ثقيل وبليال انخلط فعادي كل النتيجتين صح الآن هذه الخطوة جدا مهمة وجدا بسيطة كل اللي عليكم أنه بالستاد ميكسر أو بالخلاط الكهربائي تخلطون البياض البيض بأعلى سرعة وتضيفون السكر تدريجيا لازم تضيفون السكر تدريجيا وما تضيفون مرة واحدة لأن إذا ضفتوه مرة واحدة ما راح تحصلون على القوام الثقيل اللي يجي مثل المرنج المطلوب فلازم تضيفون السكر تدريجيا وبهدوء وتستمرون على سرعة عالية لين نحصل على القوام المطلوب وهذا هو القوام جدا ثقيل وهذا هو المطلوب بعد كذا جبت الخليط الأصفر وحطيت عليه ملعقتين من بياض البيض بس عشان يسهل علي الخلط بعدين وخلطته بسرعة جدا بعدين راح أحط كامل الخليط الأبيض الآن بهذه المرحلة آه راح نحاول نطبق الخليط زي ما أنا قاعدة أسوي بالفيديو بس آه انتبهوا تخلطوه زيادة عن اللزوم لأن إذا خلطوه زيادة ما راح ينجح معاكم راح يطلع كل هواء فبالتالي ما راح تطلع البانكيك آه، فلافي وسميكة فراح نطبقه لين نشوف انه خلاص كل شي اختلط مع بعض بعدين نوقف اوكي الآن شغلت النار على نار هادية ودهنت الطاوة بزيت جوز الهند ممكن تستخدمون أي زيت نباتي متوفر عندكم وبعد كذا حطيت البانكيك هذا النوع من البانكيك أول ما تخلصوه لازم فورا تطبخوه أو تقلوه يعني آه ما يصير يقعد برا كثير لأنه بعدين البياض البيض راح يفرز الموية اللي فيه وراح يخرب فعلى طول قلوه وممكن تتحكمون في سمك البانكيك أنا حطيت أكثر من ملعقة فوق بعض لأني أبيها سميكة وفلافي إذا تبوها رفيعة تحطون ملعقة واحدة فقط بعد كذا غطيتها وخليتها آه ثلاث دقايق طبعا ما في وقت محدد على حسب طباخكم ممكن تقعد معاكم دقيقتين أو ثلاث دقايق أهم شي إنها تكون على نار هادية وواطية ولازم تخلوها على راحتها عشان آه تستوي من جوا وبعدين فتحتها ولما حسيت انها خلاص استوت من الاطراف ما عاد تلزق قلبتها وخلتها من الجهة الثانية وشوية رشيت الطاوة بموية عشان ما تنحرق من الجهة الثانية بعدين طلعتها وحطيتها بصحن وهذه هي كانت النتيجة النهائية الكمية اللي سويتها سويت لي خمس حبات لكن أنا حطيت ثلاث حبات بس بالصحن وممكن ضعفون الكمية أو ممكن لما تجون تقلوها يعني ما تحطون أكثر من طبقة عشان تسوون كمية أكبر صراحة جميلة جدا روعة خصوصا إذا كانت على الفطور أتمنى أنها تعجبكم وأتمنى أنكم تجربوها وإذا جربتوها لا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات كيف طلعت معاكم النتائج وفلافي فلافي مرة من جوا وطعمها ناعم وجميل جدا صراحة أتمنى أنكم جربوها وبالعافية مقدما اللي راح يجربها ومع السلامة